हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या सीखेंगे देखिए यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड का कलर बदलना है तो होम टैब पे रहते हुए आपको जाना होता है यहाँ पर और क्लिक करेंगे और फिर जो भी बैकग्राउंड पे कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं यू कैन अप्लाई इजिली ये तो आपको पता है तरीका और ये तरीका तो बहुत ईजी है आप कर ही सकते हैं लेकिन आज जो खास बात है वो शॉर्टकट की का यूज है देखिए आपको ऑल्ट के साथ एच प्रेस करना है केवल ऑल्ट के साथ प्रेस कीजिए एच और देखिए यहां पर ये हाईलाइट है देखिए ना ये एच हाईलाइट है और यही आपका है कलर तो यहां पे आपको प्रेस करना है एच तो जैसे ही एच प्रेस करेंगे ना तो ये विंडो ओपन हो जाती है तो अब आप यहां से नीचे आ जाइए नेविगेशन की का प्रेम करके अब जो भी कलर अप्लाई करना हो आप अप्लाई कर लीजिए ये बहुत ईजी है आई होप कि आपको अच्छा लगेगा पसंद जरूर आएगी तो अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video